fake news. Oh shit, Hey, Oh shit tranquilo Pero me puro la velocidad de sonido Sigo cada uno de sin latido, hasta que me joda la gente que vino Hey, colega, coge pan y vino Que el resto lo ponen todos mis amigos Merezco millones y no tengo nativos. Tengo tus reyes, tenemos subido Che camarero que lleva la copa Que con la cuarta ya chavo la pota Si ella está cerca, no prueba la moto Si yo me acerco, sus amigos me odio, Vengo de Granada, una gran ciudad Aquí los camellos son algo nomás. Si no es pa' fiesta nadie va a quedar Y solo los bares lo pueden encontrar Me llaman por algo, por algo Corto los kilos a la espalda que cargo Soy de los pocos reales en el establo De lo que piensan lo que luego hablo Vengan raperos que enseño la base Pero faltan dos años para cantar más Que los raperos se mueren del hambre O con un ego que no fue bastante Mira mamá que quiero matarme Pero del mundo no pienso marcharme Hasta que Dios no porque me llame Todavía no he empezado ni a hablarme Monto mi historia, subí en la nube Dice cántame más del emule Sigo pensando pa' que la autotune Que rápido que luego se le sube Si saco la polla me la están chupando Si pone los huevos se acaba logrando Me queda una bala pincho acribillaros Como en la guerra que está al otro lado Ey, entro tranquilo, pero me muero la velocidad del sonido Sigo cada uno de estos latidos Hasta que me jode la suerte que vino Ahí mi rollo no tiene, si lo estás de lejos por lo que tú vienes Quiero misiones, poco de quienes Que hace por aquí que no pasan trenes Todos los políticos que más que huelen Hacen la mefa con luces y bienes Quiere derecha comprar a los jueces Así que le jodan a todos ustedes Los chaves los ricos y los chaves los pobres Que los que mandan son putos peones No pago el impuesto si va para brubones Que vivan su vida y me dejen cojones Los chaves los los ricos y los saben los pobres Que los que mandan son putos peones Los pago en impuestos y por bones Que en su vida y me dejen cojones Oh shit, nigga